схема ток булагынан амперметрден өчүргүчтөн жана реостаттан турат токтун күчү өзгөргөндө бул токтун магнит талаасынын индукциясы өзгөрөт магниттик талаанын өзгөрүшү реостатта индукциялык токтун пайда болушуна алып келет